মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ঈশ্বৰৰ কৃপাত ভালেই আছে আজি আমি আমাৰ ছ'চিয়েল ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ দুই নম্বৰ যিটো chapter the early age society অৰ্থাৎ প্ৰি হিষ্টৰিকেল পিৰিয়ডৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম বন্ধু বান্ধৱীসকল বিষয়বস্তু <clears throat> আলোচনা কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থওঁ যে মই যে পি পি টিবিলাক প্ৰস্তুত কৰিছোঁ অৰ্থাৎ যি নোটছবিলাক বনাইছোঁ এই নোটছবিলাক জাষ্ট এক্সাম পইণ্টৰ একজাম পইণ্ট অফ ভিউৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি এই নোটছবিলাক বনাইছোঁ অৰ্থাৎ পৰীক্ষাৰ বাবে যিখিনি কথা ইম্পৰ্টেণ্ট সেই ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনিহে মই ইয়াত ইনক্লুড কৰিছোঁ বাকী যিবিলাক অলাগতিয়াল কথা অলাগতিয়াল বুলি মই নকওঁ আপোনালোকে সেইবিলাক ষ্টাডি কৰিব পাৰে কিন্তু এক্সামৰ কাৰণে সিমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় যিখিনি এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় সেইখিনি মই বাদ দিছোঁ আৰু কিছুমান পুৰণা কুৱেশ্যনবিলাকো ইয়াতে ইনক্লুড কৰা হৈছে কিয়নো চি টেটত বিশেষকৈ বহু পুৰণা কুৱেশ্যন ৰিপিট হোৱা দেখা যায় গতিকে মই আপোনালোকক কৈ থওঁ যে আপোনালোকে পুৰণা যিবিলাক কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে সেইবিলাক আপোনালোকে ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিব বহু কুৱেশ্যন চিট এটত ৰিপিট হোৱা দেখা যায় যিয়ে নহওক পুৰণা কুৱেশ্যনৰ ওপৰত মই বেলেগকৈ ভিডিঅ' কেইটামান বনাম পুৰণা যিবিলাক কুৱেশ্যন আছে সেইবোৰ সেইবোৰৰ ওপৰত আমি এনালাইজ কৰিম আলোচনা কৰিম যিয়ে নহওক এতিয়া আজি আমাৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমি আলোচনা আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ বিষয়বস্তু হৈছে প্ৰি হিষ্টৰিক পিৰিয়ড অৰ্থাৎ আদিম যুগৰ যি ইতিহাস সেই ইতিহাস সম্পৰ্কে আমি আজি আলোচনা কৰিম আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে ইয়াতে লিখা আছে এবাউট two million years ago the people who lived in the Indian subcontinent hunted wild animals caught fish and birds and gathered through its roots, nuts, seeds, leaves, a stock of plants and eggs. ইয়াতে কোৱা হৈছে যে প্ৰায় দুইশ মিলিয়ন বছৰ আগত বহু বছৰ আগৰ কথা দেই মানুহে কি কৰিছিল people lived in the Indian subcontinent আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিসকল মানুহ বাস কৰিছিল টু মিলিয়নছ ইয়াৰ এগু দুই দুইশ দুইশ মিলিয়ন বছৰ আগত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিসকল মানুহ বসবাস কৰিছিল তেওঁলোকে কি কৰিছিল হাণ্টেড উইল্ড এনিমেলছ বনৰীয়া যিবিলাক জীৱ জন্তু সেই জীৱ জন্তুসমূহ তেওঁলোকে চিকাৰ কৰিছিল কট ফিছ তেওঁলোকে মাছ ধৰিছিল মাছ চিকাৰ কৰিছিল এণ্ড বাৰ্ডছ চৰাই এণ্ড গেডাৰ্ড ফ্ৰুইটছ আৰু ফল সংগ্ৰহ কৰিছিল ৰুটছ বাদাম তেওঁলোকে ৰুটছ ৰুটছ মানে গছৰ শিপা নাটছ নাইবা বাদাম চিডছ নাইবা গুটি লিভছ তাৰপিছত পাত হিষ্টক গছৰ ঠাৰি প্লাণ্টছ এণ্ড ইগছ আৰু কণী ইত্যাদি বস্তুসমূহো তেওঁলোকে কি কৰিছিল সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু বনৰীয়া যিবিলাক জীৱ জন্তু সেইবিলাক চিকাৰ কৰিছিল মাছ ধৰিছিল চৰাই চিৰিকটি এইবিলাক এইবিলাক কি কৰিছিল তেওঁলোকে চিকাৰ কৰিছিল ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজোঁ hence they can be described as hunter gatherers ইয়াৰ পৰা আমি এইটোৱেই বুজোঁ যে তেওঁলোকক আমি হাণ্টাৰ গেডাৰাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ হাণ্টাৰ গেডাৰাৰ মানে কি তাৰমানে তাৰমানে বস্তুটো এনেকুৱা চিকাৰ কৰিছিল হাবিত চিকাৰ কৰিবলৈ গৈছিল চিকাৰ কৰিবলৈ গৈ তেওঁলোকে বিভিন্নজনে যি চিকাৰ কৰিছিল সেই চিকাৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে যিকোনো এটা ঠাইত আনি তেওঁলোকে জমা কৰি ৰাখিছিল ধৰি লওক কোনোবাই মানে চৰাই চিকাৰ কৰিছে আন কোনোবাই ফল ফ্ৰুইট ইত্যাদি ক'ৰবাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আনিছে আন কোনোবাই ধৰক কিবা খাদ্য সামগ্ৰী আন কিবা জীৱ জন্তু বা হৰিণা চিকাৰ কৰি আনিছে সকলোৱে যে স্বীকাৰ কৰিছে স্বীকাৰ কৰা সেই বস্তু সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে এটা ঠাইত জমা কৰি ৰাখিছে আমি আমাৰ ভাষাত কওঁ যে গেডাৰিং বুলি কয় মনো বহু মানুহ গেডাৰিং হৈছে দে আজি তাৰমানে কি বহু মানুহ তাৰমানে এটা ঠাইত গোট খাইছে সেই বস্তুবিলাক তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰি বা স্বীকাৰ কৰি যিকোনো এটা নিৰ্দিষ্ট এটা ঠাইত তেওঁলোকে জমা কৰি ৰাখিছিল সেইকাৰণে তেওঁলোকক হাণ্টাৰ গেডাৰাৰ্ছ বুলি অভিহিত কৰা হৈছে ইতিহাসত তেওঁলোকক হাণ্টাৰ গেডাৰাৰ বুলি কোৱা হৈছে হাণ্টাৰ মানে চিকাৰ গেডাৰাৰ্ছ মানে জমাকাৰী however this was not easy যিয়ে নহওক এই কামটো কিন্তু ইমান সহজ নাছিল most animals move from move faster than human being and also' many of them are stronger than has কৈছে যে বহু জীৱ জন্তু এনেকুৱা আছে যিবিলাক মানুহতকৈ দুৰ্ধান্ত শক্তিশালী গতিকে তেওঁলোক সেই জীৱ জন্তুসমূহক স্বীকাৰ কৰাটো ইমান সহজ কথা নাছিল আপোনালোকে ছবিত দেখা পাইছে তেওঁলোকে কেনেকৈ স্বীকাৰ কৰিছে কেনেকৈ এই বস্তু সামগ্ৰীসমূহ জমা কৰি তেওঁলোকে কেনেকৈ মানে আনি আছে নেক্সট কি কোৱা হৈছে these hunter gatherers move from place to place over a period of time for the following reason তলত কিছুমান কাৰণ দিয়া আছে যে এই কাৰণসমূহৰ বাবে তেওঁলোকে এই হাণ্টাৰ গেডাৰাৰসকলে এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ গুচি গৈছিল বা গতি কৰিছিল তেওঁলোকে বহু সময় ধৰি এটা ঠাইত যিকোনো এটা ঠাইত তেওঁলোকে নাথাকিছিল অৰ্থাৎ এটা ঠাইত ধৰক একমাহ আছে একমাহ উকলি যোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আন এটা ঠাইলৈ তেওঁলোকে আকৌ গুচি গৈছে এই যে মুভ এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ যোৱাৰ কাৰণটো কি সেই কাৰণবোৰ তলত ইহঁতে বৰ্ণনা কৰা হৈছে আপোনালোকে চাওক দেখা যায় না নাই অঁ ঠিক আছে দেখা গৈ আছে এক নম্বৰত কোৱা হৈছে staying at one place would' deplete resources এটা ঠাইত থকাৰ কাৰণে বহুকেইদিন এটা ঠাইত থকাৰ কাৰণে অ' ডিপ্লেট ৰিচৰ্চেছ যিবিলাক সম্পত্তি আছে যিবিলাক সা সামগ্ৰী আছে খাদ্য সামগ্ৰী সেইবোৰ কি হৈছিল নাইকিয়া হৈ গৈছিল বা কমি গৈছিল ডিপ্লেট মানে কমি যোৱা বা খালী খালী হৈ যোৱা animal move from place to place in search of grass and leaves জীৱ জন্তুবোৰ আমি জানো ঘাঁহ খায় জীৱ জন্তুবোৰ যেতিয়া ঘাঁহ খাদ্য সামগ্ৰী ঘাঁহ ইত্যাদি যেতিয়া শেষ হৈ গৈছিল তেতিয়া জীৱ জন্তুসমূহে এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ গুচি গুচি গৈছিল ডেট ইজ হোৱাই সেইকাৰণে those who hunted them had to also' follow' movement of those animal যিসকলে চিকাৰ কৰিছিল সেই চিকাৰীসকলেও কি কৰিছিল তেওঁলোকক সেই জীৱ জন্তুসমূহক ফ'ল' কৰিছিল সেই জীৱ জন্তুবিলাক ক'লৈ যায় সেই হাণ্টাৰ চিকাৰীসকলেও কি কৰিছিল তালৈকে গুচি গৈছিল তাৰপিছত কোৱা হৈছে তিনি নম্বৰত কোৱা হৈছে people plants and animals need water to survive এইটোতো আপ আমি সকলোৱে জানো মানুহেই হওক বা প্লাণ্টছেই হওক উদ্ভিদেই হওক জীৱ জন্তুৱেই হওক সকলোৱে জীয়াই থকাৰ কাৰণে কি লাগে আমাক পানী লাগে water is found in lakes আৰু পানী ক'ত পোৱা গৈছিল লেকছত ষ্ট্ৰীমছ নিজৰা এণ্ড ৰিভাৰ নদীত পোৱা গৈছিল people move from place to place in search of water সকলো ঠাইত পানী পোৱা নগৈছিল য'ত মানে নদী আছে য'ত মানে ষ্ট্ৰীম আছে নিজৰা আছে বা য'ত লেক আছে হ্ৰদ আছে তাতেই সেই ঠাইসমূহলৈ মানুহ ঠাইবোৰলৈ মানুহে কি কৰিছিল গতি কৰিছিল plants and trees bears fruit in different season এইটোতো আমি কমন কথাই আমি সকলোৱে জানো ফল ফুলসমূহৰ যিকোনো এটা ছিজন থাকে আমৰ ছিজনতহে আমি আম পাম জাৰৰ ছিজনত কিন্তু আমি আম নাপাম এইটো ছিজনত আমি কি পাই আছোঁ আপেল আঙুৰ এতিয়া নাই অৰ্থাৎ যিটো ফলৰ যেতিয়া ছিজন আহে যিটো ছিজন আহে সেই সময়ত বা সেই ছিজনতহে আমি সেই ফলসমূহ পাব পাৰোঁ চ' সেইকাৰণে people have move from season to season in search of different kinds of fruit and vegetable সেইকাৰণে মানুহে খাদ্য সামগ্ৰী হিচাপে যি ফল সেই ফলসমূহক বিচাৰি বিচাৰি তেওঁলোকে এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ গুচি গৈছিল অৰ্থাৎ আম য'ত পোৱা যায় য'ত আম গছ আছে আমৰ বাগিচাসমূহৰ সেই আমৰ ছিজনত তেওঁলোকে সেই আম আম গছ য'ত আছে তাতে তেওঁলোকে গুচি গৈছিল আপেলৰ ছিজনত য'ত আপেলৰ গছ আছে তাত য'ত আপেলৰ গছ আছে সেই ঠাইলৈ তেওঁলোকে গুচি আহিছিল এনেকুৱা কথা আপোনালোকে ছবিত দেখা পাইছে এটা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন আমি যি আলোচনা কৰিছিলোঁ তাৰ ওপৰত দুহেজাৰ চৈধ্য চনত এটা কুৱেশ্যন আহিছে কুৱেশ্যনটো <coughs> আমি অলপ পঢ়ি চাওঁ which of the following was not a reason for hunter gatherers to move from place to place এতে কি কোয়া হইছে যে তলত কেবাটাও কারণ দিয়া হইছে যে তলর কোয়া হইছে যে কোনটো কারণ নহয় মানুহে যে তেওলোকে যে শিকার কৰিছিল বা হে হান্টাৰ গেদাৰৰ বিলাকৰ কথা কৈছে তেওলোকে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যে গুচি গৈছিল সেই গুচি যোৱাৰ কোন তলৰ কোনটো কাৰণ নহয় নহয় বুলি কৈছে তাৰমানে ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে চাৰিটাৰ তিনিটা তাৰমানে কাৰণ আছে তেওঁলোকে এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ গুচি যোৱাৰ যি কাৰণ সেই কাৰণসমূহ ইয়াতে বৰ্ণনা কৰিছে কিন্তু এটা কুৱেশ্যনত এনেকুৱা আছে এটা অপশ্যনত যে তেওঁলোকে এটা ঠাই ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ গুচি যোৱাৰ কাৰণ নহয় বুলি কৈছে যিটো কাৰণ নহয় সেইটো নহয়তো আমাক উলিয়াব দিছে কি কোৱা হৈছে staying at one place with depleted resources অলপ আগতে আমি এইটো কথা পঢ়িলোঁৱেই যে এক তেওঁলোকে যে এটা ঠাইত থাকিছিল এট ওৱান প্লেচ এটা ঠাইত থকাৰ এটা ঠাইত থাকি তেওঁলোক কি হৈছিল অ' ডিপ্লেট ৰিচৰ্চেছ তেওঁলোকৰ যি সম্পত্তি আছিল সা সামগ্ৰী আছিল খোৱা সামগ্ৰী ধৰি লওঁ সেই খোৱা সামগ্ৰীবিলাক শেষ হৈ গৈছিল শেষ হৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ গতি কৰিছিল এইটো এটা কাৰণ হয় গতিকে এইটো আমাৰ এনচাৰ হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে এটা ঠাইৰ ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ গুচি যোৱাৰ যি কাৰণ সেই কাৰণসমূহৰ ভিতৰত এইটো এটা কাৰণ হয় to follow' movement of animals which they hunted হয় এইটো এটা কাৰণ হয় তেওঁলোকে জীৱ জন্তুসমূহক ফ'ল' কৰিছিল ফ'ল' কৰি তেওঁলোকে এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ গুচি গৈছিল সেই জীৱ জন্তুসমূহক চিকাৰ কৰাৰ কাৰণে তিনি নম্বৰত কোৱা হৈছে to fight for resources with another groups of hunter gatherers তেওঁলোকে এটা দলে হান্টাৰ গেডাৰসমূহৰ যি দল আছে যি সম্প্ৰদায় আছে এটা সম্প্ৰদায়ে বা এটা দলে আন এটা সম্প্ৰদায়ৰ লগত বা আন এটা গ্ৰুপৰ লগত তেওঁলোকে যুদ্ধ বিগ্ৰহ কৰিছিল বা কাজিয়া কৰিছিল নহয় এনেকুৱা কোনো কথাটো আমি পোৱা নাই গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণ হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে এটা ঠাই ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ গুচি যোৱাৰ যি কাৰণ সেই কাৰণসমূহৰ ভিতৰত গোটেইকেইটা কাৰণ হয় কিন্তু তিনি নম্বৰ অপশ্যনটো আমাৰ কাৰণ নহয় গতিকে এইটোৱে আমাৰ এনচাৰ হ'ব চাৰি নম্বৰত কোৱা হৈছে to search for water resources এইটো হয় পানী বিচাৰি বিচাৰি তেওঁলোকে এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ গুচি গৈছিল নেক্সট কি কোৱা হৈছে we have come to know' about this people because archaeologists have found stone tools and artefacts of this hunter gatherers এই হাণ্টাৰ গেডাৰাৰসকলৰ বিষয়ে আমি কেনেকৈ জানিব পাৰোঁ যে we have come to know' about this people এই মানুহবোৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি জানো কিয় জানো বিকজ আৰ্কলজিষ্ট হেভ ফাউণ্ড যিসকল আৰ্কলজিষ্ট আছে তেওঁলোকে ফাউণ্ড ষ্টন কিছুমান পাথৰ বিচাৰি পাইছে টুলছ কিছুমান সামগ্ৰী বিচাৰি পাইছে এণ্ড আৰ্ট ইফেক্ট মানৱ নিৰ্মিত কিছুমান বস্তু দিছ হাণ্টাৰ গেডাৰ এই হাণ্টাৰ গেডাৰৰসকলৰ মানৱ নিৰ্মিত কিছুমান বস্তু তেওঁলোকে বিচাৰি পাইছে তেওঁলোকে বিচাৰি উলিয়াইছে গতিকে এইটো কথাৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি গম পাওঁ some important archaeological sites have been found in many places this includes caves and rock shelter কিছুমান গুৰুত্ব আৰ্কলজিকেল ছাইট আছে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰ্কলজিকেল ছাইট আমি পাইছোঁ দিজ ইনক্লুডছ কেব আৰু এই আৰ্কলজিকেল ছাইটসমূহৰ ভিতৰত যিটো কেব গুহা সেই গুহা হৈছে এটা archaeological site and rock shelter rock shelter মানে পাথৰৰ যিটো পাহাৰ আছে ধৰি লওক এটা পৰ্বত আছে পৰ্বতৰ পাহাৰ আছে সেই পাহাৰৰ যি ষ্টন আছে পাথৰ আছে সেই পাথৰ খান্দি খান্দি তেওঁলোকে এটা থকা ঠাই তাত বনাই লৈছিল অৰ্থাৎ গুহা এটা বনাই লৈছিল শ্বেল্টাৰ আশ্ৰয়স্থল এটা বনাই লৈছিল সেইবিলাকক কি কোৱা হয় ৰক শ্বেল্টাৰ বুলি কোৱা হয় কেপছ কেপছ মানে গুহা যে নহওক তাৰপিছত কি কোৱা হৈছে natural caves and rock shelter are mainly found in the Vindhyas and the Deccan plateau many of the many of these rock shelter are close to the Narmada valley ইয়াতে কি কোৱা হৈছে যে বহুতো ৰক শ্বেল্টাৰ আছে সেই ৰক শ্বেল্টাৰসমূহৰ বিশেষকৈ আমি ক'ত পাওঁ বিন্দিয়াছ এণ্ড ডেকান ফিল্ডটো বিন্দিয়া আৰু ডেক্কান যিটো প্লেটো আছে সেই তাতে আমি বিশেষকৈ এই ৰক শ্বেল্টাৰসমূহ আৰু কেবসমূহ আমি পাওঁ many of these rock shelter আৰু close to the Narmada valley এই বহু বেছি সংখ্যক এই ৰক শ্বেল্টাৰ নৰ্মদা ভেলীৰ ওচৰত হয় আমি ভাৰতবৰ্ষৰ এটা মেপ ইয়াতে দিয়া হৈছে সেই মেপটো চালে আপোনালোকে গম পাব এই যিটো ডেক্কান প্লেটো আমাৰ যিটো দক্ষিণ ভাৰতৰ যি এৰিয়া দক্ষিণ ভাৰতৰ যিটো আমাৰ মধ্যভাগ যিটো সেই মধ্যভাগক আমি ডেক্কান প্লেটো বুলি কওঁ আৰু আমাৰ যিটো গুজ যিটো আমাৰ গুজৰাট যিটো ষ্টেট আছে সেই গুজৰাটৰ যিটো পূব প্ৰান্ত আছে সেই পূব প্ৰান্তৰ যিটো এৰিয়া যিখিনি ঠাই সেইখিনি ঠাই বিন্দিয়াছ বুলি কোৱা হয় এই বিন্দিয়াছ আৰু ডেক্কান প্লেটোৰ ওচৰত বহুতো কেব গুহা আমি বিচাৰি পাইছোঁ আপোনালোকে ছবিত দেখা পাইছে এনেকৈ তেওঁলোকে থাকিছিল নেক্সট কি কোৱা হৈছে the first human being lived from hunting fishing and gathering wild fruit এইবিলাক আমি আলোচনা কৰিলোৱে আগত দে ৱেৰ নোমেডিক এইটো চাওক দে ৱেৰ নোমেডিক তেওঁলোকে আছিল অঘতি অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ কোনো ঘৰ বাৰী নাছিল বৰ্তমান যুগত আমি যেনেকৈ ঘৰ বাৰী বনাওঁ বিল্ডিং অট্টালিকা বনাই আমি বসবাস কৰোঁ কিন্তু সেই যুগৰ মানুহ এনেকৈ বিল্ডিং অট্টালিকা বনাই তেওঁলোকে কোনো নিৰ্দিষ্ট এটা ঠাইত তেওঁলোকে নাথাকিছিল তেওঁলোক আছিল নোমেডিক আছিল অৰ্থাৎ অঘৰী আছিল একমাহ ধৰক ধৰি লওক ইয়াতে একমাহ আছে একমাহ থকাৰ পিছত ইয়াৰ যি খাদ্য সামগ্ৰী যি জীৱ জন্তু শেষ হৈ গ'ল তাৰপিছত তেওঁলোকে আন এটা ঠাইলৈ গুচি গ'ল এনেকুৱা আছিল they did not live in a fixed place হয় ইয়াতে কৈ দিছে যে এটা নিৰ্দিষ্ট এটা ঠাইত তেওঁলোকে বসবাস কৰা নাছিল দে লিভ আউটডোৰ ঘৰৰ বাহিৰত তেওঁলোকে বসবাস কৰিছিল ইন কেপছ গুহাত বসবাস কৰিছিল অৰ ইন উড হাৰ্টছ কাঠেৰে নিৰ্মিত যিবিলাক ঘৰ আছে সেই ঘৰসমূহত তেওঁলোকে বসবাস কৰিছিল they were organised in small tribe তেওঁলোকে সৰু সৰু গোটত একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকে বসবাস কৰিছিল made up of members of the same family তেওঁলোকে ছবিত দেখা পাইছে এনেকৈ কেইজনমান মানুহ লগ হৈ কিছুমান মানুহ লগ হৈ এটা গোট পৰিয়ালৰ নিচিনা একেলগ হৈ তেওঁলোকে বসবাস কৰিছিল মেকিং ষ্টনছ তেওঁলোকে পাথৰেৰে তেওঁলোকে কি কৰিছিল এনেকুৱা সা সামগ্ৰী বনাইছিল ফাইণ্ডিং আব about finding out about fire সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয় in the Kurnool cave traces of ash have been found জুইৰ বিষয়ে তেওঁলোকে জানিছিল নে নাই আমি যে জুই জ্বলাওঁ সেই বিষয়ে তেওঁলোকে জানিছিল নে নাই ইয়াতে কোৱা হৈছে যে in Kurnool caves Kurnool caves এইটো আমাৰ আহিব কাৰ্নুল কেপছ ক'ত আছে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম কাৰ্নুল কেপছ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত আছে যে কাৰ্নুল এটা কেপ নামৰ এটা গুহা আছে সেই তাত কি পোৱা গৈছিল ট্ৰেচেছ অফ এছ ছাইৰ কিছুমান চিহ্ন জুই জ্বলালে জুই জ্বলি যোৱাৰ পিছত যি যিবিলাক সামগ্ৰী আমি জ্বলাওঁ সেইবিলাক ছাই হৈ যায় সেই ছাইৰ কিছুমান চিহ্ন সেই কাৰ্নুল কেপছত পোৱা গৈছিল ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে this suggest that people were familiar with the use of fire এইটো কথা এইটোৱে বুজায় যে সেই যুগৰ মানুহে জুইৰ বিষয়ে তেওঁলোকে জানিছিল জুইৰ ব্যৱহাৰ তেওঁলোকে জানিছিল ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে জুইৰ ব্যৱসায় যে তেওঁলোকে জানিছিল সেই কথাটো আমি কেনেকৈ গম পাওঁ তলত এ বি চি টি কেইবাটাও অপশ্যন দিব পাৰে তে ইয়াতে আপোনাৰ কাৰ্নুল কেপ যিটো অপশ্যনত থাকিব যে কাৰ্নুল কেপছত ছাইৰ কিছুমান চিহ্ন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বা আমি পাইছোঁ গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে তেওঁলোকে জুইৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকে জানিছিল ফায়াৰ কব could have been used for many things বহু ক্ষেত্ৰত জুইৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল as a source of light to cook meat and to scare away animal হয় বস্তু বাহিনী ৰান্ধিবলৈ খোৱা সামগ্ৰী ৰান্ধিবলৈ তেওঁলোকে জুইৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ভয় খোৱা যিবিলাক জন্তু সেই জন্তুসমূহত তেওঁলোকে খেদিবলৈ জুই ব্যৱহাৰ কৰিছিল many of the caves in which early people lived have early people lived have rock painting on the walls তেওঁলোকে য'ত যিসমূহ যিসমূহক গুহাত বা যিসমূহক কেবত তেওঁলোকে বসবাস কৰিছিল গতিকে সেই কেবসমূহৰ ভিতৰত বহুতো ৰক পেইণ্টিং পোৱা গৈছে ৰক পেইণ্টিং মানে পাথৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে কিছুমান নক্সা আঁকিছিল সেইটো ছবিটো নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাইছে সেইটো এটা পাথৰৰ ছবি হয় পাথৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে এনে এনেকুৱা কিছুমান জীৱ জন্তুৰ ছবি আঁকিছিল সেই ছবিসমূহক কি কোৱা হয় rock painting on the wall তাৰপিছত যি ৱাল আছে সেই ৱালৰ ওপৰত তেওঁলোকে কি কৰিছিল কিছুমান ছবি আঁকিছিল some of the best examples are from Madhya Pradesh Bhim বেটিকা এই ছবি অঁকাৰ কিছুমান দৃশ্য কিছুমান প্ৰুফ আমি ক'ত পাওঁ মধ্য প্ৰদেশৰ যি ভীম বেটিকা বুলি এটা এৰিয়া আছে তাতে পোৱা যায় এণ্ড ছাউদাৰ্ণ উত্তৰ প্ৰদেশ দক্ষিণ উত্তৰ প্ৰদেশত আছে this painting show' wild animal আৰু এই পেইণ্টিংসমূহত কি দেখুওৱা হৈছে বনৰীয়া যিবিলাক জীৱ জন্তু সেই জীৱ জন্তুসমূহৰ পিকচাৰসমূহৰ ছবিসমূহো তাত অংকন কৰা হৈছে these ancient rock painting were painted with great accuracy and skill একেবাৰে সঠিকভাৱে খুব ভালকৈ খুব দক্ষতাৰে এই পেইণ্টিংসমূহ তেওঁলোকে অংকন কৰিছিল যেই নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত এইটো চেপ্টাৰৰ যি বাকীখিনি যিখিনি কথা যিখিনি বিষয়বস্তু সেইখিনি আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত সেইটো চেপ্টাৰৰ লগত যিবিলাক পুৰণা যিবিলাক কুৱেশ্যন আছে সেই কুৱেশ্যনসমূহ আমি আলোচনা কৰিম আজিলৈকে এইখিনি ইয়াতে আমি সমাপ্ত কৰিলোঁ